Merhaba pilates severler. Bugün boyun egzersizleri hazırladık sizler için. Boyun fıtığı olanlar, boyunda düzleşme olanlar veya ağrılardan yakınanlar, bildiğiniz bilmediğiniz her türlü rahatsızlık için size gerçekten şifalı egzersizler göstereceğiz bugün. Şimdi ilk egzersizimiz için öncelikle omuzları arkaya doğru bir yuvarlayalım. Ve avuç içlerini yere paralel hale getirdik ve yere doğru itiyorum iyice avuç içlerini. Omuzları kulaklardan uzaklaştırmaya çalışıyorum iyice. Derin bir nefes aldım. Nefes verirken başımı sola doğru düşürüyorum. Bu esnada sağ elimi aşağı doğru itmeye devam ediyorum. Hep sizin sağınıza solunuza göre konuşup size aynı gibi yapıyorum. Benimle aynı tarafı yapabilirsiniz. Ve elimi başın üzerine yerleştirdim ama çekiştirmiyorum. Sadece bir ağırlık yapması için yanda şöyle güzel bir uzama hissediyor olmanız lazım. Ve o esnada sağ eli daha fazla aşağı doğru itiyorum. Bakın çene yukarıda açılmayı arkaya doğru almak için çeneyi yavaşça aşağı doğru çeviriyorum. Bakışlarım yere doğru ve bıraktım. Şimdi aynı şekilde önce omuzları geriye aldık. Avuç işlerini yere doğru itiyoruz ve başımı bu sefer sağa doğru düşürdüm. Bu sefer sol eli özellikle aşağı doğru itmeye devam. Ve tekrar elimi başın üzerine yerleştiriyorum. Yine sadece ağırlık yapması için çekiştirmeden şöyle güzel bir açılma hissetmeniz lazım. Ve çeneyi yavaşça aşağı doğru alıp açılmayı arkaya doğru taşıyorum. Bu esnada hala sol eli bakın aşağı doğru itmeye çalışıyorum. Ve yavaşça bırak. Şimdi göstereceğim egzersizi yan oturarak göstermek istiyorum ki omuzları özellikle fark etmek için. Bakın elleri omuzlarıma yerleştirdim. Omuzlar normalde geride. Nefes verirken omuzlarımı öne çekerken başımı geriye doğru itip boynumu uzatmaya çalışıyorum. Bakın şu şekilde başı öne doğru eğmiyorum. Başımı geriye doğru çekip sanki şu tepeden birisi beni çekiyormuş gibi yukarıya itiyorum kendimi. Şimdi hep beraber yapıyoruz. Eller omuzlarda. Omuzlar geride. Derin bir nefes aldık. Nefes verirken omuzlar öne, baş geride. Hatta ve hatta buraya bir gıdı da çıkaralım. Boynun arkasını uzatıyoruz. Nefes alıp serbest bırakıyoruz. Özellikle bu hareket esnasında boynunuzda bir çekilme, bir ağrı hissediyorsanız bir doktora görülmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu egzersiz aslında fizik tedavi e, e, egzersizleri arasında bir egzersiz ve çok çok faydalı ama belki ciddi bir sorun olabilir. O yüzden bir görünmenizde fayda olabilir. İki tane daha. Nefes alırken Geriye son kez. Nefes verip öne doğru uzatıyorum. Nefes alıp geriye doğru al. Omuzları şimdi bir arkaya doğru çevirelim. Evet, çevirdik, çevirdik, çevirdik. Bir öne doğru çevirelim. Oralardaki o kıtır kıtır hislerden kurtulmak istiyorsanız daha fazla hareket ettirmelisiniz. Son kez öne doğru çevirelim. Elleri arkada birleştirdik. Avuç içleri birbirine doğru kenetlensin şöyle. Nefes aldık. Nefes verirken omuzları geriye açıp kolları yukarıya doğru kaldırıyorum. Başımı da yukarıya doğru itiyorum. Ve serbest bıraktım. Nefes verirken iki tane daha. Aç geriye ve serbest bıraktım son kez. Yukarıya uzan. Başı çok öne taşımadan başım dik ve bıraktım. Sağlıklı günlerde, sağlıklı bir omurga için bu egzersizleri düzenli olarak yapmanızda fayda var. Bir dahaki egzersizlerimizde görüşene kadar hoşçakalın.